牛逼就出来的，牛逼来的。 的家哦，要进去要排队耶，我们现在要去排队了。我们原本要去台南永康的 Snoopy Seven，不是永康，台南是台南康乐街，他看他有点。 终于进来了。我这里有彩色版的，可以看一下。嗯。好可爱哟。 这是瑞协门市，耶！看那个可爱的杯子，耶！买杯子。今天来逛史努比门市，加入他的 Facebook 获得的礼物，哦，好可爱哟！ 结束了。如果你喜欢史努比的话，高雄瑞贤美食。那我觉得你可以坐一下，我去看一下我们掉的。还有人要去逛。现在发生紧急事件，史努比出来了！史努比出来了！